التغيير انا هبتدي اتكلم الاول على حمله التشويه اللي حصل على المشركين السوريين وعلى الثوار عموما وعلى الثوره آه، على مصر. آه، حمله التشويه دي عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ان الناس اللي في الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات ناس عايزه تحرق مباني عايزه تخلق حاله من الفوضى عايزه زي ما محمد كان بيقول تدمر الدوله بمعناها انه تخلق حاله من الخراب والفوضى والانهيار آه، وبيستخدموا العراق وبيستخدموا الصومال كنماذج للي هيحصل بسبب الثوار وبسبب استمرار الثوره. الغرض من الحمله دي مش الاشتراكيين الثوريين نفسهم ولا ولا فلان ولا علان، الغرض الثوره نفسها، استمرار الثوره. هم عايزين يوقفوا الموضوع عند الحد ده. اعادوا زي ما محمد بيقول اعادوا بناء الدوله اللي كانت اتهزت هزه جامده جدا في بدايه الثوره عملوا برلمان شكلي منزوع الصلاحيات تقريبا آه، تماما قدروا يستوعبوا فيه القوى السياسيه الاصلاحيه اللي بتعمل تنازل ورا تنازل للمجلس العسكري آه، وعايزين الموضوع يقف عند كده فكل اللي عايزين استكمال الثوره كل اللي عايزين يكملوا اهداف الثوره المصريه هيتحطوا هيتعمل ضدهم اولا عمليات تشويه ويتسجنوا بمعنى ان هو يحاول يعزل دول عن العمليه آه، اللي حصلت عشان يحافظ على مصالح المجلس العسكري عشان يحافظ على مصالح ال1000 عيله اللي بتملك مصر في 1000 عيله بتملك مصر المجلس العسكري هو الممثل ليها آه، هو اللي بيدافع عن مصالحها هو اللي عنده السلاح والمدفعيه والبنود اللي بيدافعوا عن مصالح الألف هيدا وورا الألف هيدا دول مصالح أمريكا وإسرائيل في تحالف ما بين رأس المال المصري وبين بين رجال الأعمال الكبار في مصر وما بين أمريكا وإسرائيل وهي دي المصالح اللي بيدافع عنها المجلس العسكري آه، بشكل واضح لما تيجوا تقولوا سنة بعد الثورة آه، مين اتمس من العائلات الكبيرة اللي بتعمله في مصر؟ مين أملاكه حد قرب منها؟ فين الحاجات اللي اتاخدت كل دول عملوا ثرواتهم في فتره مبارك وكل دول الفساد راكبهم من راسهم لرجليهم لان مفيش حد عمل ثروات بمليارات في وقت مبارك ما كانش فاسد ما كانش ممكن ما كانش في مجال لانك تعمل ثروات بالاحكام اللي عملوها دي من غير علاقات خاصه بالدوله آه، زي ما الراجل شرح ان الدوله نفسها مش دوله محايده الدوله نفسها بتخدم على دول هي اللي بتديلهم الاراضي ببلاش هي اللي بتديلهم الطاقه تقريبا ببلاش هي اللي بتديلهم بالعلاقات الخارجيه اللي بيعملوا من خلالها الصفقات هي دي الدولة اللي بتعمل ايه؟ في عصر مبارك نسبة اللي تحت خط الفقر زادوا من 20% لما يقارب 50% واتعمل ال1000 عيله دول اللي ما كانش عندهم مليارات دي بقى بقوا يمتلكوا تركيز غير مسبوق من الثروه في مصر غير مسبوق يعني غير مسبوق يعني حتى في وقت الفراعنه ما كانش تركيز الملكيه وتركيز الثروه زي ما هو النهارده في مصر حتى في وقت الفراعنه الفجوه ما بين الاغنياء والفقراء ما كانتش زي النهارده آه، آه، آه، في مصر وده اللي هم عايزين يحافظوا عليه ده اللي هو ده اللي مخليهم يعملوا الحمله الشعواء دي عشان ما تستمرش الاضرابات وما تستمرش الاعتصامات وما تستمرش المظاهرات اللي ممكن تبتدي تهدد المصالح دي وبيستهدفوا بيستهدفونا احنا وبيستهدفوا غيرنا وهيستهدفوا ناس كتير جدا في الفتره اللي جايه عشان ينقذوا ده. الطبقه الحاكمه دي والمؤسسه العسكريه اللي بتحميها مستعدين يعملوا اي حاجه لحمايه المصالح دي. مستعدين يحرقوا البلد هم بيقولوا احنا عايزين نحرق البلد احنا مش عايزين نحرق البلد عايزين ننقذ البلد منها هم اللي عايزين هم مستعدين يحرقوا اي مبنى يحرقوا اي مجلس شعب يحرقوا اي حاجه قدامهم في مقابل انه المصالح دي تستمر آه، آه، كما هي النظام الطبقي اللي موجود في مصر يستمر كما هو والعائلات الكبرى اللي بتملك مصر يستمروا كما هو كما هو بقى معقوله ثوره بحجم الثوره المصريه تحصل 20 مليون بني ادم ينزل الشوارع يبقى احد الشعارات الاساسيه ليها العداله الاجتماعيه وبعدين بعد الثوره الفقر يبقى بيزيد والغنى على الناحيه الثانيه يبقى بيزيد زي ما هو فين تحقيق العداله الاجتماعيه في الموضوع؟ طبعا احنا مش عايزين نبقى محبطين يعني مش عايزين نطلع من ده يعني الثوره دي حصلت وكل الشهداء دول ماتوا وكل ده الدم ده راح وما حصلش حاجه العكس احنا لازم نشوف ان احنا في بدايه الثوره احنا سنه اولى ثوره مصريه لسه في اول سنه في الثوره المصريه والثوره المصريه دي مستمره الثوره المصريه دي مستمره وفي اسباب كتيره جدا تخلينا نشوف ان الثوره آه، مستمره اولا الحكومات اللي هتتشكل في الفتره اللي جايه حكومات تقشف حكومات هتخدم نفس المصالح حكومات مش هتزود الوجود حكومات مش هتتحكم في الاسعار حكومات مش هتحسن ظروف الناس آه، والخدمات لا الصحيه ولا التعليميه ولا غيره آه، هتبقى نفس السياسات بالظبط اللي قبل آه، كده بس بدل ما كان الحاكم ماسك سيجار في ايده هيبقى ماسك سبحه في الايد الثانيه يعني دي إيه؟ تشكيله تشكيله وهم بيستهدفونا لان احنا مش قابلين ده هم بيستهدفونا لان احنا عايزين نستكمل الثوره المصريه هم بيستهدفونا لان احنا مع استمرار الثوره المصريه لغايه ما نجيب ال1000 عيله دول لغايه ما نجيب ثرواتهم لغايه ما يحصل اعاده للثوره في مصر عشان نقدر نبني العداله الاجتماعيه آه، آه، اللي اللي هي هدف اساسي من اهداف الثوره المصريه. بيقولوا علينا ودي حاجه غريبه جدا ان احنا فعلا يعني احنا كشعوبيين ثوريين موجودين بقالنا 20 سنه. آه احنا مش فوضويين، فوضوية حاجه والاشتراكيه الثوريه حاجه ثانيه، دي مدرسه ودي مدرسه. لما بنقول عايزين نهد الدوله بنقول عايزين نهد الدوله عشان نبني دوله على انقاضها، عايزين نهد ونبني، مش عايزين نهد في المطلق. مش عايزين مش عايزين مصر يبقاش فيها دوله، عايزين نهد الدوله الموجوده دي دوله الاستبداد والنهب والفساد ونبني على القدر دوله العدل والمساواه. مش عايزين نهد الدوله وتبقى الدنيا فوضى ولا اكيد مش عايزين الصومال يعني ده يعني بديهي ان احنا مش عايزين مصر تبقى آه، الصومال عايزين مصر تبقى دوله آه، آه، لشعبها دوله بتخدم شعبها ان الدوله في مصر تبقى بتعبر عن مصالح واحتياجات الشعب المصري اللي هو الغالبيه العظمى منه فقراء من العمال والفلاحين وكل اللي بنقوله انه ده لسه ما حصلش ده لسه محتاج شغل طويل ده لسه محتاج موجات ثوريه قادمه ده لسه هيسقط من اجله شهداء كتير وهيعتقل ناس كتير وما ينفعش يعني اهم حاجه الناس ما تحسش لا بالرهبه من تهديدات النظام لانه هو نظام في النهايه نظام ضعيف النظام اللي بيلجا للاساليب دي وحملات التشويه دي وال وال وال والدرجه دي من القمع نظام ضعيف نظام خايف نظام عارف انه ما عندوش شرعيه نظام عارف انه الشعب المصري اسقط شرعيته اسقط شرعيته في الثوره في يناير آه، وفبراير ومش هيعرف يبنيها تاني مهما عمل مش هيعرف يبنيها تاني لا لو خد معاه الاخوان ولا لو خد معاه الجبن الازرق مش هيعرف يبني شرعيته على نفس اسس المصالح دي تاني حصل حاجه ضخمه جدا في الشعب المصري لما يبقى في 20 مليون نزلوا شوارع بيحصل بيحصل تغيير مهم جدا في وعي البشر في رؤيتهم ل آه، قدرتهم على تغيير الاوضاع ودي ما بتتهدش بسهوله ولا لما اعتقل 17000 ولا لما اعتقل 30000 ولا لما اعتقل نص الشعب المصري مش هتتكسر بسهوله ثوره مصريه آه، مستمره بيقولوا ان احنا آه، غير هدم الدوله في ايه؟ اه الجيش لازم نتكلم شويه عن الجيش. آه، بيقولوا ان احنا مع انقسام في نخلق انقسام في الجيش. ده مفهوم يعني متشال من سياق. احنا مع الجيش اللي يحمي الشعب المصري. اللي يحمي مصالح الشعب المصري، احنا مع الجيش اللي يقف ضد اسرائيل، اللي يقف ضد امريكا، اللي يحافظ على استقلال مصر من الاستعمار الامريكي والاسرائيلي. بس طبعا احنا ضد الجيش وهنقف ضد الجيش اللي بيسحل الشباب في الشوارع اللي بيعري الستات في الشوارع اللي بيضرب الشباب وبيقتلهم بالنار اللي بيرمي بيحدث رخام والدواليب من فوق المباني على الثوار طبعا الجيش ده احنا ضده وعايزين شرفاء الجيش المصري اللي ضد اللي بيحصل ده يقفوا مع الثوره وضد اللي بيأمروهم آه، بده وما عندناش اي مشكله في آه، ايه كلامنا ده او ايه اللي ممكن يترتب على ان احنا بنقول آه، آه، الكلام ده احنا مش مع آه، انقسام الجيش بالمعنى ان احنا عايزين حرب اهليه احنا مش مع انقسام الجيش بمعنى ان احنا عايزين فوضى وان الدنيا تتقسم احنا بس مع ان شرفاء الجيش المصري ما ينفعش يمرمغوا سمعه الجيش المصري في التراب من خلال اللي بيحصل في شوارع مدن مصر من الجيش المصري النهارده آه، ما ينفعش يبقى سمعه الجندي والعسكري المصري ان هو آه، مغتصب آه، ان هو بينتهك الاعراض ان هو قاتل ان هو سفاح ان هو بلطجي هم بيحولوا الجيش المصري الى عصابه من البلطجيه فكل اللي احنا بنقوله ان عايزين نوقف ده احنا عايزين جيش يدافع عن الشعب المصري مش جيش يهاجم الشعب المصري الحاجه الثانيه المهمه جدا في حمله التشويه انه حمله التشويه دي يعني النهارده في منظمات مجتمع مدني كتير جدا آه، آه، اتضربت آه، دخلوا عليها بقوات صعقه الفهم ايه احتياج لقوات صعقه لو تلاقي المكتب في يعني يعني بس يعني دخلوا بوحشيه شديده جدا على الاماكن احنا طبعا احنا مش يعني احنا حاجه مختلفه عن منظمات المجتمع المدني احنا ضد التمويل الاجنبي بكل اشكاله ما بنقبلش اي نوع من التمويل الاجنبي وضد فكره التمويل الاجنبي من اساسه لانه التمويل الاجنبي في النهايه بيبقى مشروط التمويل الاجنبي في النهايه بيبقى آه، ما حدش بيدفع فلوس كده آه، زكا يعني ما ده ده فلوس بتبقى مدفوعه فاحنا ما بناخدش فلوس آه، من حد بس طبعا احنا ضد انه منظمات المجتمع المدني حتى اللي بتاخد فلوس يبقى ده طريقه التعامل آه، معاها الهجمه دي اعنف حتى من الهجمات اللي حصلت وقت حسني آه، مبارك آه، القضيه اللي متلفقه لنا هي ان احنا عايزين نحرق البلد ونحرق اولا الشباب الاشتراكيين الثوريين من اول ايام الثوره كانوا واقفين بيدافعوا عن المتحف المصري ضد البلطجيه بتوع الحزب الوطني اللي كانوا بيحاولوا يحرقوه المباني نفسها زي ما محمد بيقول الدوله مش مباني بس المباني نفسها احنا بنعتبرها ملك الشعب احنا مش عايزين نحرق المباني دي احنا عايزينها عايزين المباني دي تبقى فعلا ملك الشعب ما تبقاش ملك الالف عيله وما تبقاش ملك المجلس العسكري الحاكم حاجه ثانيه عايز اتكلم فيها شويه عن الاخوان المسلمين لان احنا يعني ايه حصل آه، قصه مع الاخوان المسلمين غريبه جدا في الايام اللي فاتت دي آه، محتاجه آه، تفكير احنا كنا بشكل مبدئي طول ال 10 سنين اللي فاتت في كل قضية تتلفق للإخوان المسلمين، في كل مرة يتحكموا فيها محاكمات عسكرية بنقف بقوة ضد المحاكمات العسكرية، بنقف بقوة مع آه، الإفراج عن كل معتقل الإخوان آه، المسلمين والإسلاميين بشكل آه، بشكل عام، شاركنا في كل الحملات للإفراج عن المعتقلين، وقت ما كانوا عايزين يلفقوا لهم تهمه بتاعة الازهر ومش عارف عايزين يعملوا فرق ميليشيات والى اخره احنا قلنا ان ده تلفيق وانه ما فيش ميليشيات آه، وانه الاخوان المسلمين ما بيستخدموش العنف ولا اخره. طبعا رد الجميل بقى دلوقتي لينا آه، آه، كان فعلا صادم بالنسبه لنا. رد الجميل كان حمله على جريده الاخوان المسلمين على انه احنا الاشراريين سويين بتوع عنف عايزين نستخدم العنف للتغيير وان احنا كان تحضير للقضيه اللي اتلفت مش بس كده البلاغ اللي اتعمل جه من قيادات من الاخوان المسلمين صحيح سحبوه بعد كده شاكرين يعني بس كانوا خلاص حطونا في آه، القضيه خلقوا لينا آه، قضيه بس احنا بنقول من هنا اهو انه لو الاخوان المسلمين في المستقبل تم التنكيل بيهم وتم آه، عمل قضايا وتدفيع قضايا ليهم احنا هنقف معاهم وهندافع عن حقهم وهنقف ضد الدوله في اللي بتعمله آه، فيهم لان دي مبادئنا هم بتوع الاخلاق وهم بتوع المبادئ اهي بانت اخلاقهم ومبادئهم مبادئهم بانت آه، آه، قدامنا بشكل واضح دلوقتي بس احنا ما بنغيرش اخلاقنا ما بنغيرش مبادئنا لاي سبب من الـ من الـ من الاسباب. النقطه الاخيره اللي عايز اقولها انه ما ينفعش لا الناس تحبط ولا الناس آه، يعني انا شديد التفاؤل بالثوره المصريه بصوا بس على ايه اللي بيحصل في الثوره المصريه في الفتره الاخيره آه، آه، مفيش قطاع من القطاعات المضطهده في مصر ما اتحركتش اولا الحركه العماليه موجه ورا موجه من الاضرابات اللي هم بيسموها فئويه وتعطيل عجله الانتاج والكلام الفارغ ده كله عايزين ثوره من غير اضرابات ازاي انا مش قادر افهم يعني العمال بيضربوا عشان ليهم حقوق بقى لهم عشرات السنين ما خدوهاش بياخدوا اجور لا يمكن بني ادم يعيش بيها بيتعاملوا في الشغل معامله الكلاب فطبيعي انه يحصل حركات عماليه بعد ثوره كبيره زي دي عشان ياخدوا الحقوق وده جزء اساسي من الثوره المصريه لانه الثوره المصريه جزء اساسي منها العداله الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه مش هتتحقق في مصر وده بيوضح يوم ورا يوم من غير اضرابات من غير ضغط من آه، العمال بس مش بس العمال اتحركوا فقراء الاقباط لاول مره اكبر مظاهرات في تاريخ الاقباط حصلت خلال السنه اللي فاتت ديت. النوبه واهل النوبه اللي محرومين مش بس من مشاريع سكن وعدوها وعدوهم بيها من 40 سنه هو السد العالي لغايه دلوقتي ما خدوهاش. لغايه دلوقتي 40 سنه وعود بانهم هيبنوا لهم مساجد ما خدوهاش لغايه دلوقتي. تهميش ثقافي بشع آه، آه، انكار للغتهم ولثقافتهم ولكل حاجه بتعبر عن اتحركوا واتحركوا بقوه آه، واخيرا وممكن يبقى اهم حاجه اكبر تحرك نسائي في مصر من سنه 19 اكبر مره نساء مصر نساء مصر بيتم انتهاك عرضهم واغتصابهم على يد الشرطه وبتاع بقالهم سنين بقالهم عشرات السنين بس النهارده ما بقاش ده موجود لان في ثوره ووعي الناس بيتغير ووعي النساء بيتغير واللي كانوا قابلينه قبل كده ما بقوش قابلينه النهارده فالاحداث دي كلها احداث تخلينا نتفائل جدا بالفتره اللي جايه من الثوره المصريه لان كله بيتحرك كله بيتحرك وكله لسه هيتحرك الازمه الاقتصاديه وحكومات التقشف هتعني موجه جديده من الاضرابات موجه جديده من الاضرابات هتبقى مهمه جدا في الفتره اللي جايه لان كل موجه من الاضرابات بتبقى اكثر تطورا واكثر وعيا واكثر توسعا واكثر عمقا من الموجه اللي قبليها. كان في الموجه اللي حصلت بعد الثوره او في اخر ايام الثوره اللي هي عمليا وقعت الفرق اللي هي عمال قناه السويس والنقل العام وكان ايه تاني؟ كان في قطاع آه، آه، آه، والاسعاف والاخر كان الموجه اللي هي اسقطت نظام مبارك ودي موجه استمرت فبراير ومارس بعديها. كان في الموجه بتاعت اغسطس سبتمبر اللي فات ودي شارك فيها 750 الف عامل وموظف مصري. وفي موجه ثانيه جايه وجايه قريب جدا. آه، جايه لان كل الوعود اللي الحكومات المتتاليه دي اديتها للعمال مش هتديهم منهم ولا حاجه. الحكومه حكومه تقشف مفيش فلوس لازم نستنى مفيش مش عارف ايه مش هنقدر نعمل حاجه دلوقتي لازم تستنوا لازم تصبروا لازم كذا لازم كذا لازم كذا. فده جاي الحاجة الثانية هيبقى فيه مشكلة ما بين البرلمان والمجلس العسكري رغم كل الصفقات وكل اللعب اللي ما بينهم وكل الأفلام ديت في النهاية آمال الناس اللي راحت تنتخب هتحبط إحباط شديد لما يلاقوا إن البرلمان ده مش بس ما عندوش صلاحيات اللي جواه ما بيعبرش عن مصالح الجماهير آه، على الإطلاق. هيحصل رد فعل ليه؟ المهازل اللي بتحصل في محاكمه آه، آه، آه، اللي قتلوا الشهداء. النهارده السيده زينب مولعه طبعا مولعه تخيلوا اهالي منطقه مات منها سته شباب في الثوره اللي قتلوهم الظباط كلهم خرجوا براءه وهم بيتفرجوا زي ما محمد كان بيقول على على حسني مبارك مادة في السرير وبي أي كان بيعملوا يعني ده لا يمكن يبقى مقبول للشعب المصري بعد الثوره فالناس الثورات عمرها ما بتستمر كل يوم، الثورات مش حاجه يعني النهارده مفيش مزارات فانا احبط بقى وارجع البيت اللي خلاص مفيش فايده ومش عارف ايه. الثورات بتحصل على موجات، والثوره المصريه لغايه دلوقتي بتحصل على موجات، بيحصل اعتصامات كبرى بيتبعها مظاهرات بيتبعها اضرابات بيتبعها تنازلات من الحكم. آه، كم حكومه اسقطتها الثوره لغايه دلوقتي؟ بصوا بس على عدد الحكومات اللي اسقطتها الثوره ازاي اربع حكومات ورا بعض؟ نعم معلش في ضغط في ضغط في ضغط حقيقي من الشارع ده نمره واحد نمره اثنين آه، ما كانش في اي نيه عند الناس اللي فوق دول ان حسني مبارك يروح اي محكمه ولا على على على سرير ده حصل بايه؟ ده حصل بموجه يوليو آه، الثوريه لسه احنا في بدايات الثوره في بدايات الثوره الناس اللي بتحبط وتفتكر انه خلاص ما حصلش حاجه معينه مش فاهمه الثورات التاريخيه بتحصل ازاي الثوره الفرنسيه خدت خمس سنين مستمرين الملك لم يعدم غير بعد ثلاث سنين من الثوره ملك فرنسا اعدم واعلنت الجمهوريه سنه 1792 ثلاث سنين بعد سقوط الباستيل. خد ثلاث سنين من الموجات الثوريه المتتاليه عشان يعدلوا الملك ويعدلوا الجمهوريه ما ينفعش يبقى نفسنا قصير ما ينفعش يبقى كل ما يحصل تهديد من فوق وكل ما يحصل ان الناس آه، آه، تحبط او ان كل ما الاعلام المضلل يلخبط الناس شويه الناس تولول وتقول الثوره انتهت وخلاص ومش خلاص لا مش خلاص اللي حصل بمقاييس كل الثورات العالميه اللي حصل في مصر مش زي اوروبا الشرقيه ولا اندونيسيا ولا ولا كل ده، اللي حصل في مصر انه 20 مليون بني ادم اتحركوا. معنى انه 20 مليون بني ادم اتحركوا يعني وعي الشعب المصري حصل فيه نقله نوعيه. ده معناه ان الثوره دي ما تقارنش بانتقال آه، ديمقراطي في البلد دي ولا انتقال ديمقراطي في البلد دي. ده معناه ان الثوره المصريه ثوره مش بس سياسيه، ثوره اجتماعيه آه، آه، في نفس الوقت. ومعناها ان احنا لسه هنشهد موجات متتاليه من من الثوره وعشان كده محتاجين نبني تنظيمات زي الاشتراكيين الثوريين وكل التنظيمات الثوريه الاخرى للاستعداد للموجات آه، آه، اللي جايه. وانا عايز اقول من هنا ان الاشتراكيين الثوريين لا بيخافوا من السجن ولا بيخافوا من الاعتقال ولا بيخافوا من الاستشهاد، مستعدين يضحوا باي حاجه عشان يستمروا الثوره المصريه. زعلان مننا ومهما اعتقل مننا ومهما حتى اختالوا مننا احنا مستمرين حتى انتصار الثوره المصريه شكرا